Обігнути земну кулю на яхті задумав киянин Сергій Герман. У навколосвітню подорож вирушив з Іспанії. Уже здолав 70 тисяч миль і лишилося зовсім трохи. Ну а поки що невелика відпустка на батьківщині. Десятки країн, тисячі миль, залюблений у дитячу мрію обігнути земну кулю. Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після чотирьох років мандрів переводить дух у Києві. Город, с которого мы запустили вообще наше путешествие, это был Алтея. Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен ще не означає вийти в море. Как вот в этой шутке, вы купили фотоаппарат и вы фотограф, если вы купили флейту, у вас всего лишь есть флейта. Так вот, если вы купите яхту, у вас будет всего лишь яхта, вы не будете яхтсменом. А знание – это как раз вот то, что нужно тренировать, учить, э, получать практику. П'ять років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палао до капітана Германа приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на два роки кинула школу. Образование могу получить и потом. Такой шанс дается раз в жизни, я думаю. Мы прошли через Филиппины, Малайзию, Таиланд. У Таїланді екіпаж поповнився. Э, На Пхукете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, э, что мы абсолютно не напрягаем друг друга. То есть я где-то через две недели уже начала жить на лодке. Соломонові острови, Папуа, Нова Гвінея є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання. Такі контрасти найбільше вражали мандрівників. Со строгой ловят рыбу, и при этом э, укусила змея, ты умер. Вот <laughs> ни медицины, ни связи, ничего нету. В океані на сміливців постійно чатує небезпека, акули, шторми і навіть пірати. А ще такі мандри дуже виснажують. Я вышел из э, Коста-Рики, я весил 85 килограмм. Я когда пришел на Палау, я весил 69. Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули. А от Голубцы делала. Щоб обігнути Африку, знадобиться ще півроку. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини. Сергій опановує китайську, знімає відео для ютуб каналу, пише нариси, мріє видати книжку. Ольга Теребинська, Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер.